નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો તમારું સ્વાગત છે અમારી આ વીટી ખેડૂત મિત્રોની ચેનલમાં તો આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે કપાસના બજાર ભાવની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવાના છીએ તો વિડીયોમાં અંત સુધી બન્યા રહેજો પણ આ બધી માહિતી મેળવતા પહેલાં જો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો જેથી તમને દરરોજ બજાર ભાવ મળતા રહે તો ખેડૂત મિત્રો આજે કપાસના ભાવમાં ફરીવાર સ્થિરતા જોવા મળે ને કપાસના ભાવ ત્યાં ને ત્યાં સ્થિર હતા આજે આખા ગુજરાતભરમાં સૌથી વધારે ભાવ બગસરામાં બોલાયો હતો ત્યાં ત્રેવીસો રૂપિયા સુધીના કપાસના ભાવ બોલાતા ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો તો જો અત્યારે ખેડૂતો કપાસ વેચવા માંગતા હોય તો અત્યારે લગભગ માર્કેટ યાર્ડમાં સારા કપાસ હોય તો તેના ભાવ બે હજાર ચાલીસથી બાવીસો રૂપિયા સુધીના બોલાતા હોય છે ને જો હલકા કે મીડિયમ કપાસ હોય તો તેના ભાવ ક્વોલિટી મુજબ અગિયારસો પચાસથી બે હજાર રૂપિયા સુધીના બોલાતા હોય છે તો ચાલો જાણી લઈએ આજના ગુજરાતના તમામ માર્કેટ યાર્ડના કપાસના બજાર ભાવ જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે બોટાદ અગિયારસો એકાવનથી બાવીસો ને સિત્તેર મહવા પંદરસોથી બે હજાર બત્રીસ ગોંડલ બારસોથી બાવીસો ને એકાણું કાલાવાડ ઓગણીસો પચાસથી બાવીસો ને પંદર રૂપિયા વિસાવદર ચૌદસો તેવીસથી બે હજાર એક તળાજા તેરસો પચીસથી એકવીસો બગસરા પંદરસો પચાસથી ત્રેવીસો ઉપલેટા પંદરસોથી બાવીસો રૂપિયા વાંકાનેર બારસોથી બે હજાર ચાલીસ મોરબી સોળસો પચીસથી બે હજાર ઓગણસિત્તેર રાજુલા સોળસોથી બાવીસો ને પચીસ હળવદ પંદરસોથી બે હજાર સિત્તેર રૂપિયા રાજકોટ સોળસો પચાસથી બાવીસો અમરેલી ચૌદસોથી માંડીને બાવીસો ને પચીસ સાવરકુંડલા પંદરસોથી એકવીસો પચાસ જસદણ સત્તરસોથી બાવીસો રૂપિયા ભાવનગર અગિયારસોથી એકવીસો એકાવન જામનગર સોળસો પચીસથી એકવીસો ને પચીસ બાબરા પંદરસો નેવથી બાવીસો વીસ જેતપુર પંદરસો એકાવનથી બાવીસો અગિયાર માણાવદર સત્તરસો પંચાવનથી એકવીસો સિત્તેર ધોરાજી સોળસો એકત્રીસથી બાવીસો વીંસ્યા અઢારસો પચાસથી બે હજાર પંચોતેર ભેંસાળ પંદરસોથી બાવીસો ને પચીસ માણસા એક હજારથી બાવીસો કડી ચૌદસોથી એકવીસો ને ચોસઠ પાટણ ચૌદસોથી બે હજાર બાર સિદ્ધપુર પંદરસોથી એકવીસો ને એકસઠ રૂપિયા લાલપુર પંદરસોથી બાવીસો ને અગિયાર પાલીતાણા પંદરસો પચાસથી બે હજાર એંસી ધનસુરા સોળસોથી અઢારસો સિત્તેર વિસનગર બારસો પચાસથી એકવીસો ને અડતાલીસ રૂપિયા ગઢડા સોળસો એકથી બાવીસો ધંધુકા પંદરસોથી બે હજાર પિસ્તાલીસ વિરમગામ ચૌદસો પચાસથી બે હજાર સળાસમાં ચૌદસો પંચાણુંથી બે હજાર અગિયાર રૂપિયા વિજાપુર પંદરસોથી એકવીસો ને એકાવન કુકરવાડા સત્તરસોથી એકવીસો એકસઠ ગોજારિયા બારસોથી ઓગણીસો પચાસ હિંમતનગર સોળસો એકતાલીસથી બે હજાર સડસઠ રૂપિયા ઉનાવા અગિયારસોથી એકવીસો ને બાવીસ સિંહોરી પંદરસો પાંચથી સોળસો પંચ્યાસી ઇકબલગઢ સત્તરસો દસથી અઢારસો એકાવન સતલાસણા સોળસોથી ઓગણીસો આંબલિયાસણ ચૌદસો એકસઠથી ઓગણીસો ને એકોતેર રૂપિયા